Eh, ahí vendrán otros dos compañeros que acá eh, tampoco están ninguno de los dos, pero que nos van a acompañar en ese segundo sábado de taller. Ah, eh. Después de... ¿Quieres una pregunta? No. Listo. Cualquiera que tenga una pregunta me interrumpe o nos interrumpe. ¿Listo? después de la parte de la memoria... sigue